Bonjour. Voilà, je me permets de vous, de vous expliquer tout ça dans cette vidéo pour vous faire passer un message que nous sommes en grève depuis le 26 mars 2018 pour nos conditions de travail qui ne sont pas bonnes et que l'avenir ne nous permet pas de continuer dans des bonnes conditions. Donc, on essaie de se battre et aussi on essaie de solliciter pour avoir une négociation avec la direction, euh, chose qu'on n'arrive pas à avoir. Euh, voilà, donc euh, voilà, on, se bat, on se bat, on est déterminé. Les facteurs et moi, on, veut continuer, on veut avancer là-dedans. Et puis il y a aussi une chose qui, nous permet de... Il faut bien qu'on vive aussi. Donc voilà, donc tous les 20 du mois, de chaque mois, on, aura, bah, en ce moment on n'a que des payes à zéro. Donc on monte une caisse de grève et je vous sollicite si vous pouviez aussi nous aider, nous soutenir de façon à ce que bah, notre caisse de grève soit importante pour pouvoir faire vivre tous les autres facteurs ainsi que moi. Voilà, bah, en vous remerciant par, de votre contribution. Merci.